Caraca, cara. Στο σπίτι και απέναντι ποιος είναι στη γωνιά. Εχθρός. Στο σπίτι που είναι West προς north έχει εχθρό από πίσω. Αυτός δεν μπορεί να είναι πριν. Που είσαι ρε τώρα να κάνουμε καμιά τέτοια να βγούμε από την περίμετρο από εδώ. Από εκεί που κοιτάς με καρφί north εγώ. Σωτό. Κατέβα εσύ ή μας βλέπεις και... Α, περίμενε να βάλουμε IR strobe, περίμενε. Τι είναι αυτό. Έχεις ρε εξαιρετικό. Κατάλαβες μπερέ, πήρε ο κύριος, τρόμου δεν πήρε. Γράφεις εσύ απέναντι σε κάτι χαλασμότα. Εξαιρετικό. Εκεί που κοιτάς είναι αυτός κάπου. Έχω ε, παραγγεί, κοιτάω και για δεύτερο. Δώστε λίγο, δώστε λίγο κατεύθυνση. Μα είδες λογικά. να κάνουν και τα εκρηκτικά να... Ακούω και είναι σκοτάδι. Πράγμα. Χτυπήθηκα αλλά τον έφαγα. Χτυπήθηκα αλλά τον έφαγα. και namaz kılmaz. γυρίσω και... Αργυρί. Πάει αρχίγωνος, αργυρί. Όχι ρε, ακούστε. Εσύ με não Ora. Esta passe muito oeste, escapou com água do mapa e passe. Este é do outro, outro. στο το okay. Καλημέρα, κακό. Εσωτερία εδώ πέρα έχω βάλει νάρκια, αλλά δεν βλέπω να έχει κάτι καλά. Εδώ παθαίνουμε καρδιακά. Σώτησε διπλά μου. Σωτηρή. Στη βάση. Ε, κοίτα να δεις αν μπορείς να κάνεις detonate. Αν και δεν νομίζω. αρνητικό. Μπορώ όμω. Άρα παίρνουμε ένα τσιπάκι και ερχόμαστε να σε δούμε. Μα γιατί να έχω δύο τσιπάκια να πάμε το μου πώ. Ε, επιστρέφω εγώ. Πάμε, πάμε. Πάρτε και body bags. Έχει μείνει το Air εκεί που πεθάνατε και είναι σαν φάντασμα. στη θέση μου έχει περίπολο. Έχω τοποθετήσει και νάρκες. και είναι στην αρχή του χωριού, στην αρχή του δρόμου. Okay. Και νομίζω κάποιος πάντα την πατήσαμε με τυχερός. שלוחה וכותוך מבלי שוט. Black Ops.